Vecina, me hace un favor, me regala una cerveza. Gracias. Este pueblo, ¿por qué estará tan cambiado? Ya no está la misma gente. ¿Y es que usted de por aquí? Sí, sí, claro, yo soy de acá, sino que hace mucho tiempo me fui. Pero lo raro es que ya no está la misma gente. Es que eso, la guerra normal por aquí. ¿Cuál guerra? Pues la guerra que ha habido. ¿O acaso es que usted es periodista o qué? No, no, normal, sino que se me hace raro que allá enseguida la casa donde doña Josefina, donde vivía mi amigo Aurelio, ya no hay nadie, ya no conozco a nadie. Los de esa casa, mejor acompáñenme a pescar. por qué conoce a Aurelio? Don Luis, porque él ha sido mi amigo de toda mi infancia. Yo con él mantenía toda hora, en el colegio, jugando fútbol, jugando canicas. ¿Y, él era el que andaba para arriba y para abajo con ustedes que se miraban? Sí, claro, yo mantenía con él, para todo lado. A mí me contaron que por allá no sé, no se pasaría de Puerto Carmelín, que se allá lo habían, escuché que lo habían visto, no sé yo quiero que usted me diga algo, Luis, y que me diga la verdad. Dentro de esos 36 cuerpos que encontraron en Puerto Carringí, Aurelio está en uno de esos. Pues no, los comentarios, la gente dice que allá hay un poco de gente enterrada, pero no sé qué pasará con esa gente. Si estará incluido ahí o no, no sé. la verdad no sé si estará ahí o no. Olivardo, yo lo, yo lo voy a dejar aquí porque yo tengo que irme a pescar y, y, me quita mucho tiempo ya y yo ya estoy cansado y voy a arrimarlo para que, para que, para dejarlo aquí. Cuénteme, cuénteme, Luis, ¿cómo de Cuénteme la verdad, yo quiero saber la verdad.